oysha roziyallohu anhu aytadi oldimga madinadagi yahudiy kampirlardan ikki kampir kelib menga albatta qabr ahli qabrlarda azoblanadilar deyishdi ularga ishongim kelmadi ular chiqib ketgach mening oldimga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kirdilar bas men u kishiga yo rasululloh ikkita kampir deb aytib berdim u zot to'g'ri aytishibdi Ular qabr ahli shunday azoblanadilarki, ularning ovozini barcha jonzotlar eshitadi, dedilar. Shundan keyin u zotni biror namozlarda qabr azobidan panoh so'ramaganlarini ko'rmadim.